الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ఆత్మ విషయమై దీనులైన వారు ధనిలు పరలోక రాజ్యము వారిది దుఃఖపడు వారు ధనిలు వారు ఓదార్చబడదరు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గల వారు ధనిలు వారు తృప్తిపరచబడుదురు కనికరము గల వారు ధనిలు వారు కనికరము పొందుదురు హృదయ శుద్ధి గల వారు ధనిలు వారు దేవుని చూచెదరు సమాధానపరుచువారు ధనిలు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదురు నీతి నిమిత్తము హింసించబడు వారు ధనిలు పలరోక రాజ్యము వారిది కంటికి కన్ను పంటికి పన్ను అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా నేను మీతో చెప్పునదేమనగా దుష్టిని ఎదిరింపక నిన్ను కుడి చెంప మీద కొట్టువానికి ఎడమ వైపునకును త్రిప్పుము నమో తస్స భగవతో ठाकुर అర్హతో तुम సమ్మా पैदास। సంబుద్దస్స నమో ठाकुर తస్స तुम ఓకే, तू ठाकुर तुम पैरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सुतर धारी तुम ते हुए सो आज्ञाकारी तुमरी गात में तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਉਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਹਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣ ਨਿਵਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਪਲੈਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ जो जी आप जी दर त्यावे सदै राजी प्रसन्न जावे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बोले सो निहाल नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धसा इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सत्तादेव सत्ता बुद्धो भगवाति नमो तस्स सम्मा सम्बुद्धस्स स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको यहि पश्यत्तं वेदि लब् विन्यूहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो कुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो भवतु सब्बमङ्गलं रक्कन्तु सब्बदेवता सब्बुद्धानुभावेन सभधर्मानुभावेन सब सदा सोऽ भवन्तु ते भवतु सब्बमङ्गलं मे आल् बीस् बि हेप्पी ॐ यस्ते एमन्य विदद्वज्रसायका साक्यामदा समार्यं त्वया आयुजा सहस्रदेन सहसा सहस्वता स्वहिम्याभिभू स्वयम्भोर्भामो अभिमादिजाहः भोर्भामभिमादिशाह विश्वचर्चनिस्सहुरिःसहा आबा नस्तास्भोजप्रदुना सुदीः एतो अस्मेतपकृत्वा आतविश्य प्रजेदः अन्द्वा आ मन्यो अक्रतुर्चिहीलाहंस्वातनुर्भलदेया आयमेहि अयं दे ए हर्वाङ् हर्वाङ्कृतेजेन सहुरे विश्वदायः मन्यो वज्रन्न भीमा मामवृत्सहना आपतु्यो ओ नृतभो अभिप्रेहि दक्षिणतो भवामेदा आवृत्राणि जङ्गणा बभूरि मिते तरणमत्वो अग्नमुप उपांशप्रथमापि भाव त्वया आमन्य शरदमार्जन्त हर्जमाना सौ दृशिता मत्वा दिक्मे ज आयुधा संशिषा आनाभिप्रयम् उन्दनरो अग्निरो अग्निरिव मन्योतिषिदस्तः स्वसेनानीर्णस्तहुरे हुतये एति हत्वा हि शत्रोन् विपजस्व वेदा भोजो मिमा आनो विमृदो अनुजस्वा सह अभिमा आतिमस्मेऽर्जन् वृणन् ब्रं वृणन् प्रेहि शत्रो नो पाजो अनन्वारुरुत्रे वशीवसन् नैष एकचत्वम् एको ओपहूनामसि मन्यवीलितो विषम् अकृक्तया आयुजा वयं जुमन्तङ्गोचं विजयाय कृमहे विजेषकृतिन्द्र इवानवप्रभोस्माकम् मन्यो अधिभायन्ते नामसहुरे कृणीमसि वित्मादमुत्सं यत आ बभूदा आ भूत्या सहजावसाय का सहोपि वर्षानभिभूतमुत्तरं कृत्वा नो मन्यो सहमेत्ये ए महाधनस्य संसृजमु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु